Non seulement d'ici-bas, mais toujours confié en Dieu. Il est celui qui reste là, auprès de moi dans mon tout combat. D'étoiles dans la nuit, c'est elle qui nous dirige. Eu rimo singular, mas o objetivo é plural. Faço o que sinto, mas guiado pelo teu sinal. De tanto sonhar, nem consigo dormir. Preciso somar para melhor dividir. Quando caí, pensei que me abandonaste. Só depois percebi que bem mais forte tu me tornaste. Assim está decorrendo o Réveillon Popular 2019, com muita música, muita alegria e muita bengala. A Recôncita está presente para testemunhar esse momento inesquecível da passagem do ano na província de Benguela e no coração de Angola. Obrigado e vamos acompanhar. Edufânia! Records. Hum, eu gosto. Ai, loucura, esse teu olhar me matar. É minha esposa, parar a gostosa. Nossa, louco, que tá tremendo, tá tremendo. Porque eu tenho que se tu falta primeiro Deus ajuda quem ajuda e eu acordo muito cedo Sou do alto faz eu baixo, de baixo No fracasso nunca vou abaixo Seja forte, não desista Vai a luta, tua vitória então conquista Antes que caia e cadê ano 2019? A satisfação do público revela efetivamente aquilo que é o ambiente bom que está-se a viver aqui. Portanto, 2020 auguramos que seja um ano próspero. Aliás, isso foi dito por Sua Excelência Presidente da República, que 2020 em princípio poderá ser um ano bom. Mas isso só não chega, temos que unir força todos, cada um ao seu nível, cada um ao seu posto de trabalho, fazer efetivamente aquilo que é o seu dever, com zelo, com espírito de missão patriótico e teremos com certeza um bom ano 2020. Obrigado, senhores, e é tudo.

quero ouvir o mau noar de todo o povo de Benguela. 2020 está quase. vamos entrar com paz e alegria. Quem está abençoado e vai ganhar muito dinheiro no ano de 2020, meta a mão no ar. Meta a mão no ar. Eu vim trazer a bênção. Aqui também meta a mão no ar. É assim desta forma. Né?